attention de mettre ton masque parce qu'il y a beaucoup de peinture qui va gicler. Voilà, regarde. normalement, ça devrait marcher Oui, ça y est, regarde, ça y est. Waouh Ça y est, on a un avion air Donc là, on a un bel avion. Normalement, je peux même customiser l'intérieur, mais bon, on va pas s'embêter. Déjà, j'ouvre la porte. Bon, allez. On y va copilote. Hein. Allez. Euh, caméra. Ensuite, je démarre. attends. Commande. on. Batterie. Voilà, batterie. J'allume tout. Donc j'ai tout allumé. Hein. Ensuite. Bon, je baisse les gaz j'ai oublié de rentrer les freins, les, le train d'atterrissage. je, tourne sur l'autre île. Maintenant, hein. on va, maintenant qu'on est bien haut, on va essayer de se positionner. On va commencer à descendre. On hein. Tu peux déjà attacher tes seins. Je mets les trains d'atterrissage. Tiens-toi, euh, ouvre tes seins. Attention, chapitre, on atterrit bientôt. Voilà, on atterrit. J'arrête le moteur. Je mets les freins. Comment je fais pour les, freins Voilà, il faut mettre les freins en fait, marche. C'est ça. Attention, je Je sais que je peux même customiser l'intérieur, mais bon, pour l'instant... Tablette En fait, si les bagages sont physiques, on doit pouvoir les emmener. Hein.